Thank you. ulit sa akin at hindi na mauulit pa Tayo na lang ulit, tayo na lang ulit Tayo na lang ulit, tayo na lang ulit Ibang iba ka baby, puso ko'y nabihag mo Nadala sa iyong ganda at sa pagtitig mo Pinakamaganda sa aking paningin Sarili ko tuloy pinipilit kong tanongin Kung bakit pinakawalan ka pa na wala na Nagsigla mo lang na mag-isa akong muli Alam kong nasaktan nga kita Pero di ko yung sadya Pwede ba tayo na lang uli Alam ko naman na hindi yan ganun kadali Pero makinig naman sa akin kahit sandali Alam ko naman kasing ako yung may mali Kaya pasensya naman Oh baby tanggapin mo na sana Sayang lang ng oras na akala ko hindi nalilipas Bakit lumisan, umasa lang sa'yo sinta Kawi sa'kin baby at ako'y para sa'yo Hindi ko kayang mawala ka pa sa piling ko Pero bakit sa akin lumayo? Wala na ba ako dyan sa puso mo? girl, wag ka nang magalit sa akin at hindi na mauulit pa Tayo na lang ulit, tayo na lang ulit Tayo na lang ulit, tayo na lang ulit Jowa na, pasensya na kung nagkasala Ikaw ba rin ang makina worry, please pag-isipan mo ng mabuti Di magsisisi, beb ko halika di busisi na natin ang nakaraan nating dalawang masaya Nagkamali ako, pinagbayaran na Tiwala mo, maibabalik pa kaya Andito lang para sa huli pa pasya Beb ko, hindi nasasayangin pa pag-ibig